fazer um vídeo. Vox é sauria, minha força é surreal, soco sobre humano especialidade Com dobro de força e dobro de maldade Minha força é emana por toda vontade Só espere pra ver como sou de verdade Os fios no corpo eu posso bem por 3 metros de altura vai querer encarar Quebrando barreiras posso detonar Minha força dobrou que esquerda de um conquistão Mexeu com meus amigos, mexeu comigo tá Achando melhor, tá correndo perigo Empilha seus corpos, óbvio que consigo Depois de lutar vai querer um amigo Eu sou mais forte que o faço espécies como a de um dinossauro Porque eu sou um enormossauro Enormossauro, sou eu, enormossauro Nenhum mais forte é meteoro me machuca Fui nascido para o combate e lutas Por isso hoje vivo sempre uma disputa meu vilão faço de catapulta Força dobrada pra batalha essa força toda que você tem Eu tenho, pode tentar me bater Mas não consegue, porque eu sou supremo E do supremo não temo Você só uma imitação barata Tudo que você obtém eu já tenho <laughs> tenho a batata Agregou, passou dos limites Absorve espécies para ter poder Agregou se tornou o agrego supremo Mesmo assim eu posso te vencer Eu não acredito que você fez isso Você matou todos eles, são malditos Vai se arrepender por estar existindo Vai se também inteiro como modo Salvo inteiro e jogo na parede Pra te quebrar não preciso de poder Arremesso você como se fosse nada Pra te esmagar seguro uma casa que eu já vi alguém com esse porte Não sou eu Será que existe um além mais forte? Não sou eu Força suficiente Pra te quebrar todo Raiva recente É soco atrás é de soco você com a forma que tenho Imagine se eu lutasse com o Supremo Eu sou mais forte que o humano Matasauriano eu vou Derrotar os tiranos, concluir meu plano Eu amasso espécies como a de um dinossauro Porque eu sou um enorme dinossauro Temo, agora sou Enomossauro Supremo